МНТ во Штип, вторник, 24 декември, Македонскиот народен театар од Скопје гостува со представата Парите се отепувачка во режија на Бојан Трифуновски. На сцената во мултимедијалниот центар на УГД ќе ги видите Драгана Костадиновска, Славиша Каевски, Горас Цветковски и Софија Насевска Трифуновска. Вторник, 24 декември, мултимедијален центар на УГД, 20 часот, УГД сцена. Пронајди го својот круг.